दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में ना हर पिंड या वस्तु की अपनी एक अलग पहचान है किसी भी दो वस्तु चाहे वो ग्रह हो उपग्रह हो या फिर कोई भी पिंड हो उन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं हाँ उनमें कुछ विशेषताएं आपस में मैच कर सकती हैं पर वे कभी भी पूरी तरीके से एक दूसरे के समान नहीं होंगे दोस्तों ऐसा ही एक ग्रह है शनि जो अपने छल्लों के कारण वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है दोस्तों क्या आपको पता है कि शनि अपने छल्लों के कारण सौर मंडल का सबसे निराला और सुंदर ग्रह कहलाता है शनि का ना अपना एक उपग्रह है टाइटन जो सारे सौर मंडल में पृथ्वी से मिलती जुलती सतह वाला आकाशीय पिंड है दोस्तों इसका पता सबसे पहले तब चला जब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर कासिनी क्राफ्ट को शनि ग्रह की ऑर्बिट में भेजा दोस्तों कासिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में इंटर करने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था यहाँ कासनी स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटर का काम कर रहा था और उसके साथ भेजा गया होइगन्स प्रोप लैंडर का काम कर रहा था दोस्तों जब होइगन्स प्रोप को 16 जनवरी 2005 को टाइटन की सतह पर उतारा गया ना तो होइगन्स ने टाइटन के नदियों पहाड़ों और झीलों के कई सारे ऐसे चित्र भेजे जिसे देखकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक दंग रह गए दोस्तों टाइटन का वायुमंडल बहुत ही घना है जिसके कारण उसकी ऊपरी सतह को देख पाना या उसके चित्र ले पाना संभव नहीं था दोस्तों ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो दी जेनेरो में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ सम्मेलन में ऐसे चित्र दिखाए गए और ऐसे शोध पत्र प्रस्तुत किए गए ना जो पृथ्वी के साथ टाइटन की समानता की और अधिक पुष्टि करता है दोस्तों ये चित्र और अध्ययन भी कासिनी और होएगंस प्रोप से मिले आंकड़ों पर ही आधारित थे वैज्ञानिकों के अनुसार होएगंस जहाँ पर उतराना वहाँ नीची पहाड़ियों और उनके बीच समतल मैदाने थी उतरने से पहले वह एक पहाड़ के ऊपर से होता हुआ गुजरा वह एक ऐसी जगह उतरा जहाँ पहाड़ियों के बीच आसपास बड़ी बड़ी चट्टाने बिखरी हुई थी जो शायद पास के पहाड़ों पर से वहां आई थी दोस्तों होयगंज के उतरने के समय चारों तरफ काफी धुंध थी पर वह इतनी पारदर्शी थी ना कि होयगंज के कैमरे 40 किलोमीटर की ऊंचाई से ही फोटो लेने लगे थे होयगंज कई परतों वाले वायुमंडल से गुजरता हुआ एक उबड़ खाबड़ जगह पर उतरा दोस्तों होगंस को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले उसे बिजली के संकेत भी मिले थे इसका मतलब है कि टाइटन का वायुमंडल बहुत चंचल है वहाँ उस समय तेज हवाएं चल रही थी ऐसे में पैराशूट के सहारे उतरना काफ़ी मुश्किल हो सकता है दोस्तों होगंस ने जब टाइटन की हवा में तैरने वाले तत्वों का विश्लेषण किया ना तो पता चला कि उसके बादल मुख्यतः इथेन और मिथेन गैसों के बने हैं और इन बादलों से मुख्यतः लिक्विड मिथेन की बरसात होती है हालांकि होएगन्स के उतरते समय कोई बरसात नहीं हो रही थी दोस्तों भले ही टाइटन पर पानी की वर्षा न होती हो पर उसके गैस बनने और बरसने का चक्र वैसा ही है जैसा कि पृथ्वी पर पानी का है दोस्तों विश्लेषण में पता चला कि होएगन्स के नीचे की जमीन भीगी हुई रेत की तरह थी और डेटा यह भी बताते हैं कि वह इस जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर धस गया और एक तरफ हल्का सा झुक गया था दोस्तों हमारी पृथ्वी और शनि ग्रह के इस उपग्रह के बीच और भी कई समानताएं हैं जॉनथन लुनिन के अनुसार टाइटन पर ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं खाइयाँ तथा जमीन जैसी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वहाँ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद नहीं हैं पृथ्वी की तरह वहाँ भी हमें बहुत कम क्रेटर जैसे गोलाकार गड्ढे देखने को मिलते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है यह जगह बेहद ठंड है और यहाँ पर ना लिक्विड मिथेन लिक्विड वाटर का काम करती है और यहाँ पृथ्वी की तरह तरंगे भी पैदा होती हैं दोस्तों टाइटन पृथ्वी की तुलना में बेहद ठंडा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ का औसत तापमान भी शून्य से एक डिग्री नीचे है जो साइबेरिया में पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से भी तीन गुना ठंडा है यहाँ नदियों और झीलों में ना पानी की जगह लिक्विड मिथेन बहती है और दोस्तों क्या आपको बताए कि वहाँ पर ज्वालामुखी लावा नहीं बल्कि बर्फीली अमोनिया गैस उगलते हैं वहाँ के वायुमंडल में 98.4 परसेंट केवल नाइट्रोजन गैस ही है बाकी के 1.6 परसेंट में मीथेन का रेशियो सबसे अधिक है दोस्तों यहाँ का वायुमंडल इतना ज़्यादा डेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है ना कि इंसान आसानी से हवा में उठ सकता है दोस्तों टाइटन ही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास लगभग पाँच किलोमीटर है और ये हमारे पृथ्वी के चंद्रमा से करीब डेढ़ गुना बड़ा है क्या आपको पता है कि उसका डेंस एटमोसफियर ऐसी इफेक्ट पैदा करता है ना कि सनलाइट भी वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है दोस्तों भविष्य में वैज्ञानिक वहाँ ऐसा यान भेजना चाहते हैं जो लिक्विड मिथेन वाली किसी झील पर उतरे और उतरने से पैदा होने वाली लहरों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए ताकि वैज्ञानिक वहाँ जीवन की संभावनाओं का और अच्छे से विश्लेषण कर पाए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें